अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले अरमान सिद्दीकी मेहरबान लय जानी का कैलू तू का कैलू तू का कैलू तू जानी का तू पके वादा तू पके सोचले ना रनी तू तो बनबू दागाबाज हो हमरा संग कोइलू धोखा सुन नायाज हो हमरा संग कोइलू धोखा सुन नायाज हो सोचले ना रनी तू तो बनबू दागाबाज हो हमरा संग कोइलू धोखा सुन नायाज हो मिलल जुलल भूल ना पाई पवना ही मिली हम सन दे संगम हो धड़कन धनन जीव के दे गईलू गम हो धड़कन धनन जीव के दे गईलू गम हो पवना ही मिली हम सन देश संगम हो धड़कन धनन जीव के दे गई गम हो गोलू दीवाना के समझलू न बात गोलू दीवाना के समझलू न बात कके वादा तू